Hər vaxtınız xeyir. Səlam xanım sizsiniz də. Allah övladlarınızı da saxlasın. Mən sizin Allah sizin mən sizin müraciətinizə görə gəldim. Gəlin, burada da keçin, keçin. Gəlin, keçin. Allah. Allah həm o tualetə həm ama. Hə. Gəlin, görüşürüz. Bu nədir? Burada evdir, yağış yağanda yer tapırsan yatmağa. Hmm. Mən sizin əslində buranı belə gördüm. Mən sizin ə, e, problemlərlə Çox tanışam. Elə buradan başlayaq. Bax bu Səma xanımın Səma Kazımova. Dörd uşağı var. Bax bunun yaşadığı yer və Belə də hamam tualeti də buradır. Bu, bu vəziyyətdədir. Divanı saxlam, onunla dənşan arasına Bu, burada bunun çöldə oturduğu yerdir. Bu, belə çıxır mətbəxdir, orada da pəncərəsi yoxdur. Bu belə çıxış mətbəxdir. Yəni hər yer, yəni ki, şəraitçan e, şəraitsiz yerdir. Bu evi də gördüyüm. İşıqlar sönüb. Evdəki yəni heç nə də yerə torpağın üstündə bir otaqlı belə Yağış yağan dörtbiyən kifsəlir. Dörtbiyəndə hələ kifs, kifs iyisi gəlir. Yəni insan yaşaya bilməz burada. İndi bunların heç oturmağa bu stolu da yoxdur. Bu stolu da Gedib gətirdilər ki, qonşudan ki, Şəhət getdi, gətirdi ki, mən oturum. Mən də heç oturmadım burada. Əslində mənə yazı not götürmək üçün bu lazım idi. Ürəyim də gəlmədi açıq oturam. Ki, yəni, yəni heç oturmağa üsulu da yoxdur. Çox, yəni, çox dözülməz bir vəziyyətdir. Həqiqətən dözülməz bir vəziyyətdir. Yəni, Səmanın, bax, bu uşaqları var. Səmanın bu uşağın iki nömrəni Şivalan İnternet məktəbində. İnternet məktəbində oxuyub. Dövlət sağ olsun. Onu təmin ha, eləyib, orada da aparacaqlar. Mən də indi kömək elədim, aparacaq uşağını təhvil verəcək görə orada oxuyacaq. Böyük oğlu hara getdi? Böyük ha, oğlu danışmır, xəstədir, laldır, kardır. Qızıdır, məktəbə getməlidir, gedə bilmir, bu da balaca ha. körpəsidir. Çox ağır bir şəraitdə yaşayır. Və mənim üçün burada çıxan nəticə ondan ibarətdir ki, yəni bu ailə elə bir vəziyyətdədir ki, bunun sənədini yoxlamaq ki, sənə sosial yardım düşür, düşmür, sən yalan danışırsan, sən kimsən, nəçisən, bu sualları verməyin özü eyibdir. Sadəcə olaraq eyibdir. Və mən çox üzgünəm ki, bu günə qədər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşları olub sizdə? Gəlib iki dəvə. Mənə deyirlər ki, bu uşaq şualına getməlidir, təzədən sənət göndərməlisən. İki dəfə Yox, uşağı demirəm, sənət sosial yardımla bağlı deyirəm. Aprel ayını alırdım, kəsildi, vaxtı bitdi. Ondan sonra düzəldə bilmədim. Düzəldə Nə, niyə düzəldə bilmədin? İki dəfə göndərdim, imtina cavabı gəlir. Mən çox üzgünəm ki, yəni ki, bunun heç göndərməsinə ehtiyac yoxdur. Dövlətin məsul olduğu idarənin əməkdaşları özləri gəlib bunu işini düzəltməlidir, kömək eləməlidir. O nə yazacaq? Kömək. Bu qadın, bu qadın hansı vəziyyətdədir? Özü sənədli zəldə. Bu hansı vəziyyətdə yaşayır ki, bunun savadı, elmi olsaydı, gedib bir vəzifədə işləyərdi də. Bu hansı gedib nə yazacaq, kim buna kömək eləyəcək? Yəni bu ona görə də mən çox üzgünəm və tez bir zamanda bu ailənin hüquqları bərpa olunmalıdır. Mən aidiyyəti üzrə müdafiə edəcəm. Mən də bu videonu ona görə çəkirəm, ictimailəşdirirəm ki, Mənim Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə problemim yoxdur. Sadəcə olaraq mən artıq üçüncü videodur ki, bunu çəkirəm ki, əyani şəkildə göstərim ki, özləri də görsünlər ki, bu şəkildə yanaşma doğru deyil. Məhz bu cür insanlar üçündür o yardım. Dövlətin yardımı onun üçündür ki, bu cür insanlar alsınlar. İndi bunun sənədi düz oldu, olmadı, bu yaza bildi, yaza bilmədi, sistemə səhv vurdu, getmədi, müraciət eləyə bilmədi. Bu heç mən gəlib bununla gücünə bura çıxdım. Bu yazıq nə tər getsin o dəqiyə, necə gedəcək? Bu uşaqlara kimə deyirsin getsin? Yaxşı, indi kimsə deyə bilər ki, anası var, anası da xəstədir, anası da baxmır. Atası da 20 il bundan qabaq rəhmətə gedir. Yəni kimsəsizdir də, indi bu neynəsin? Çox üzgünəm, çox. 45 kilo yığam ki, mən bundan 2 manat pul qazanam ki, mən çörək pul alam. Demək, bu bunları toplayır Səma, bunları toplayır. Bax, bu qədər topladığım bu zibildən nə qədər pul alırsan? 2 manat, hələ yığıram ki, qoy yığılsın. Elə vaxt uşaqlarımı oynamaq adına qonşuya göndərirəm ki, gedin, bəlkə sizə yemək Mən həm də bax, gəl, Səba, gəl bura, gəl bu tərəfə, gəl, gəl buradan, bax, gəl, gəl, dur yanımda. Bax, mən indi gördünüz da bunu. Mən indi e, icra hakimiyyəti də kömək edəcək. Mən də gücüm çatan köməyi edirəm. Amma bu nə icra hakimiyyəti, nə deputat ömrü boyu kömək edə bilməz. O imkanlar da yoxdur. Bu dövlətin strukturu elə bunun üçündür ki, bu cür insanlara kömək eləsin. Əlavə olaraq mən bu videonu görəcək bütün insanlara müraciət eləyərəm ki, kimin nəsə gücü çatırsa, bax, pən, evinin pəncərəsi yox, ev, ev yoxdur, ev deyil bu. Kimin nə gücü çatırsa, bu dörd körpüyə və səmiyə kömək eləsin.